Իմ մեջ նախանց կա ու թախից, որ նախանց կա ու թախից Թող ու փախի, գորում են չորս կողմից փախի, պապախի Իմ մեջ տարեր կան թաքնված, ազատություն եմ տենչում Նրանք բոլորը պիտի լուրջ ասելիք դառնան վերջում Իմ մեջ կա մեկը չարը, չի սիրում ոչ մեկին Ու երբ նա արթնանում է, առավոտ ծեքին ջնջումը գրացները Երեկվա ու շատ ածխում Իմ մեջ կա մեկը չարա ունա շատանում է իմ գլխում Իմ մեջ կա մեկը խիստա մակրասերա ու խելացի Տարբերումը ասացը գրացից, գրացը ասացից Ապսոս երբ որ եկավ նա ես է տորը գնացի Իմ մեջ կա մեկը խիստա մակրասերա ու խելացի Իմ մեջ կա մեկը ով Աստծուն է հավատում, փնտրում ինքն իրեն է հավատքում, սիրում է շատ ու քիչ ատում, իմ մեջ կար մեկը ով Աստծուն էր հավատում, նրան փողոցը պետք չէր, ես նրան տարատում, ինչքան քիչ, այդքան շատ, ինչքան շատ, այդքան վատ, հասկանա պետք է մարդ, որ որ պետք է մարդ, ինչքան հին, այդքան նոր, ինչքան թուլ, այդքան չոր, իմ մեջ կա մեկը հետ կանչող, կա մեկ էլ հետ կանչող, ինչքան քիչ, այդքան շատ, նոր Չքան թուլ, այդքան չոր Իմ մեջ կա մեկը հետ կանչող, կա մեկ էլ հետ կանչող Եթե ես պետք եմ քեզ, ինձ քո քարտուղարը չի գտնի Եթե ես պետք եմ քեզ, դու պիտի ինձ գտնես Սահմաններ արդեն չկան, սահմանները վերացել են Վերանները մեծ բացվել, վերանները մեծ բացվել են Կյանքը անալի է, բայց կա ու դա հիանալի է Քո հայացքը բանալի է, իմը տանելի է Կյանքը անալի է, Բայց կա ու դա հիանալի է Բայց կա ու դա հիանալի է Իմ մեջ նախանց կա ու թախից որ թարս ամեն ինչ Իմ մեջ պահած կա մի քիչ ջուր, մի քիչ խիղճ, մի քիչ Իմ մեջ կա ամեն ինչ գոռում էր մեկը գիշերով Իմ մեջ կար ամեն ինչ լսում էր մեկը հիշելով Պատերի մեջ ջուր, ջուր, աչքերի մեջ հող, հող Լույսերի մեջ մութ, մութ, գրպանի մեջ գող, գող Անցյալի մեջ փոս, փոս, ապագան էլ թող թող պատերի մեջ ջու ջու աչքերի մեջ հո հո ինչքան քիչ այդքան շատ ինչքան շատ այդքան վատ հասկանա պետք է մարդ որ որ պետք է մարդ ինչքան հին այդքան նոր ինչքան թույլ այդքան չոր իմ մեջ կա մեկը հետ կան չող կա մեկ էլ հետ կան չող ինչքան քիչ այդքան շատ ինչքան շատ այդքան վատ հասկանա պետք է մարդ որ որ պետք է մարդ ինչքան հին այդքան նոր ինչքան թույլ այդքան չոր իմ մեջ կա մեկը հետ կան like your left hand chop